мен досымов медет сүндетұлы облыстық приория газетінде фототілші болып жұмыс жасаймын маған өз мамандығым бойынша жұмыс жасаған ұнайды ал сізге ше өз мамандығыңыз бойынша жұмыс жасаған ұнайды ма